Janji sama Tete jangan ganggu tumpuan ini ya. Apa begitu? Beda alam sayang. Alam kamu beda. Beda dunia. Kalau mau kamu ikut ada di belakang temennya. Mau saya panggil temennya di belakang. Kalau muntahin, muntahin. Nggak apa-apa. Apa mak? Mak pegangin mak. Kalau pang bahu ada, saya pun kaderan abadan abadan. Dah kita Rasulullah. pikir lah yang tadi tahu kasihan やなや kamu boleh bantu anak ini ya mau ngebantu kan ya teteh tahu kamu sakit hati pak kamu mau ngebantu kan nama kamu siapa dulu Devi Devi nama kamu bukan namanya siapa saya? siapa namanya Enggak, ngomong aja nggak apa-apa iya, ntar nggak diambil sama teteh nggak kasar-kasar ngambilnya sama teteh ayo namanya siapa ayo ngomong namanya siapa ayo diungkap kasihan loh kamu di luar aja nggak usah masuk oh, boleh kamu ngikutin anak ini tapi jangan di dalam tubuh ya ya Enggak, lo kalau begitu teteh ambil dong. Mau? Kan tete kasar sama kamu kalau gitu. Kan teteh udah halus nih, ya kan? Teteh ngomongnya udah halus, minta juga, boleh kita perjanjian juga sama teteh, kamu gak mau malah nangis maksudnya teh begini oke okay, kamu problemnya sama dengan anak ini tapi jangan ganggu gitu loh kamu kamu mengawasi aja dari jauh mau begitu ah. sekarang gini aja tuh tangannya begini kenapa kamu kamu ini dibunuh atau gantung diri gantung diri Ya Allah, kamu udah Islam apa belum? Ayo eh, ikutin teteh. Jabat tangan teteh. Ayo eh, jabat tangan teteh, biar enak. Biar enak nanti ya. kamu di sonanya. rajim. Eh. Ayo sayang, daripada nih teteh ambil nih. Ayo. rajim. Ayo. Nggak bisa an la ilaha illallah. Ikutin, ikutin aja ikutin. Asha, asha. Biar kamu tenang di sana nanti. Ilaha illallah. Kamu bisa. Kita ini ciptaan Allah, pasti bisa. Ayo, ikutin teteh. Lihat teteh. Lihat teteh saya. Kamu di sini kayak di kerangkeng ya? tete, saya, ya. Lihat teteh saya. Jangan begini kepalanya. Kasihan, badannya sakit nanti nih anak. Ya, bismillah. minasyaitonirrajim. Enggak bisa. Ya udah ikutin sedikit-sedikit. Asy. Allah. Allah. Allah. Allah. Ayo bisa. Allah bisa ya udah kalau enggak berarti kamu nggak mau Islam ya nggak mau dibantu sama teteh ya mama kamu di mana nggak tahu kamu asli orang mana mama kamu asli orang mana sayang mama kamu kenapa sering dipukulin sama suaminya muntahin muntahin nggak apa-apa beli aqua dingin eh aqua aqua Aqua.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 Baca istighfar sayang. Ayo sayang, jangan diikutin, jangan diikutin, ini kelihatan. Astagfirullahaladzim, enak. Terus, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buat, jangan kosong, jangan kosong. jangan pulang dulu ke rumah papa ya karena di sana ada banyak makhluk Thank you. You want to